Hoy estoy en la reserva ecológica. Fui invitado por unos scouts. Así que tengo que armar el campamento para poder estar. Así que vamos a armar el campamento. Esta reserva ecológica es la adecuada para hacer un campamento Wow. Así que yo me, me, mis amigos, los scouts, me dijeron que me adelantara para armar el campamento. in order Illusion. Yeah.